مشتاق لعينيك وحشني لقاك بل مشغول بهواك على طول وليل طول وانا مش وياك فين مشتاق عليك وحشني لقاك بني مشغول world.